Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim. İstanbul'dan kalktım sadece şu arkamda görmüş olduğunuz Yunan adası Midilli'ye atalanmak giderilmek için buraya geldim. Şimdi gerisin geri kalkıp İstanbul'a geri döneceğim. Türk bayrağımızın önünde buradan bir e, Yunanistan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ey Yunanistan, ey Avrupa, ey kafir devletler bizleri bölemeyeceksiniz. Bizleri birliğimizi, dirliğimizi bozamayacaksınız. Bu adalar zaten bizimdi. Yine bizim olacak. Evet, sevgili kardeşlerim videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Allah vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı, dinimizi, imanımızı ve devlet büyüklerimizi korusun. Bizlere dil, birlik ve dirlik nasip eylesin. Tüm iç ve dış mihraklardan korusun inşallah. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve bilimum şeyler yapmayı sakın unutmayın. Baba ne haber? Eyvallah baba, iyidir be. İyidir be. Çok şükür tatil yapıyoruz. Aynen Midilli Adası'na geldim. Türkiye'yi seyrediyorum. Karşıda Türkiye var. Ondan sonra aynen aynen abi deniz, kum falan. Kızlar da güzel. Rahatlar abi rahatlar rahatlar. Rahatlar. Aynen gelmeden çaktım bir tane video. Aynen 3000-5000 izlenmiş ya. Birkaç saatte 3000-5000 izlenmiş. 100-200 tane de abone... Abi zaten getirmeyecek olsa şey Ama neyse Allah'tan bu Yunan adaları falan var da geliyoruz abi Yunanistan'da tanıyan yok eden yok. <laughs> Adamlar kendilerine gider yaptığımız liseler var ya. Burada da beni yaşatmazlar. tabi oğlum neyse Allah'tan bu Yunanistan var da Yunanistan'a gelip tatil edip Türkiye'de olsa mesela şimdi Nereye tatil yapacaksın böyle bir ay içeceksin falan. Dur bira dedim de bira bitti bir tane bira söyleyeyim. Dur bir dakika bir bekle. Radyo Enerji, Elen diyor Meksiko, Meksiko. Şey, burada kamera var burada. Hı hı. Siz basın, basın. konuşturma beni, çok bağırtırma beni. Evet. Evet, evet, evet, evet kardeşim, kardeşim, evet. Allah e, vatanımızı, milletimizi korusun. Bizlere birlik ve birlik nasip eylesin. Evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet. Evet, evet. Allah'a emanet olasın. Kardeşim benim, çok kendine iyi bak. Vatanımıza selam söyle. Ben buradan ajanlık yapıyorum. Zaten biliyorsun videolardan da söyledim. Videoda da söyledim ya ben hani seyretmişsinizdir. Herkes seyretti. Herkes beni tanır zaten. Benim ne kadar vatansever bir insan olduğumu. Allah vatanımızı, milletimizi korusun diye. Bu Yunan adalarını alacağız abi. Alacağız, alacağız. Ben bu Yunan adalarını almaya geldim. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle kardeşim benim. Yani, ee, dur. Tamam kapat Allah'a emanet ol. Ben arayacağım seni. Selam. Aa, selamun aleyküm. Kamera mı varmış burada? Siz nereden geldiniz ya? Ne iş? Şey- şey- ee, şey diyeceğim. Konuşsak ya. O bira değil o. Bira değil ben. Ben ajanlık yapıyorum. Bak gözümün içine bak. Ajanlık yapmaya geldim ben. Ben Yunan Adasını alacağım. dilli bizim olacak. Allah nasip eylerse. Sen konuşalım mı seninle kameraman kardeş? Kapat, kapat, kapat. Kapat konuşalım seninle.